начать войну, и они начинают еще делать куличики. Больше войны всем, когда надо.

138, 139, 130, 140, 141. Заправка. Так, давай. 142. Да, до 200 маленькая хочет доделать. 142. Меня зовут маленькая. <clears throat> 142. Я делаю реквизицию куличиков. Они 100, будут воевать 40, против фашистов. 3, против фашистов будут воевать 144, русские, русские куличики. 144. Э, будут воевать русские куличики. 144. Так нет. Без листьев. 144. Только листья. Ну, 144. Да, нормально. 140. Тут 140. Вот тут, Валик, вот тут. А, точно. 140. Я делаю армию куличиков. Там фашисты направляются на нас. А мы русские. 140, 400. А мы русские куличики. Будем делать армию против фашистов. 140. 5. 140. 140. 145, салют. 146. Они, они начинают воевать, скорей! Начинаем, они начинают воевать. Салют! Они 147, начинают воевать. 148. 149. 150. 151. 150.

7. Мелко, не подходит, давай. 157. Ну, давай. 157. Мальчуш, снимай тут, с другой точки. 157. 158. Да. Помогайте мне делать, а то сейчас они начнут еще салют делать. Если ты лопаткой будешь делать, а я буду руками. 100, 147, 148, 149. Салют уже два, три или четыре раза было. Так что мы быстрее должны делать. Очищаем от листьев. Тщательно. Вот. Манка, 200 куличков. Вот. Очищаем. 200 куличиков. 175.

180, 8. 189. 189. И... Постой. 189. И давай. 190. Да, 190. Все. До 200 даже. 190. 191, 192, 193, 194 и... 194, мама, рассказывай, что ты делаешь? Я делаю, почему-то там нападают 195. фашисты. Там, видите, видите, мама, туда, видите, видите, там глубина фашистов. Мы делаем армию. Почему-то они О, сейчас, а, а русские куличики будут стрелять. Ой. 180. 6. 196. 198. 199 и 200, 200. Малька, показывай все, что у нас получилось. Вот. Король, мышиный бой. Ой. без счета. Он теперь без счета. Всем пока. Нет, Б стой, без было, счета. Было мама. Пока-пока-пока. Нет, без счета. Целую. Ставь. Поставьте лайки всем. Пожалуйста. Э, почему, э, пожалуйста, поставьте лайки, а то мелочь э, сделала э, целых 200 куличиков. Или больше. А Или теперь больше. песня. Теперь песня.